Villa Magdolia w Gdyni. Spędzę tutaj następnych parę dni na szkoleniu dla lekarzy medycyny pracy z medycyny nurkowej. Także Instytut Medycyny Pracy, przepraszam, Instytut Medycyny w sumie hiperbarycznej jest niedaleko.